будет рокот от зверя, будут весело гореть огоньки. Наши елки каждый раз, будет рокот от зверя, будут весело гореть огоньки. Добрый день, насмотри на часы, сумка. Если сюда придет, на подарки принесет, посади свою любовь принесет, нам подарки принесет. Подходи, Марина, мой ты герой! Thank you. tra la la la, tra la la la la la la la ta ta ta tra la ta pam, tra la la la la la la, tra la la la la la la la la. Thank you.

Thank you. la la la la новым счастливым годом, ребята! Thank you. Спасибо, спасибо.